greasy. Wanna get you in a tongue twister, tied up in a tongue twister. Wanna get you in a tongue twister, tied up in a tongue twister. I wanna get you in a tongue twister, tied up in a tongue twister. I wanna get you in a tongue twister, tied up in a tongue twister. Надоело просто убивать. Дома, блин, пригласись, решил заебаться. Просто ты псих ты кончил.